Carlos Romero és enginyer en telecomunicacions, té una feina com a responsable regional d'operacions en una empresa de logística i neda. Fa molts anys que neda, des que era petit va, eh, va començar a nedar. Però ara ha decidit nedar contracorrent, exactament. Carlos Romero, muy buenos días. Hola, buen día, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Molt bé, aquí a la jornada de portes obertes de l'Institut de Recerca Biomèdica. Bé, eh, què és exactament nedar contracorrent? Explica'ns. Doncs Nadar contra Corrent és un projecte solidari que acabem de, de llançar, que bàsicament consisteix en, en creuar nedant l'estret de Gibraltar i és per recaptar fons per la investigació que està realitzant a l'Institut de Recerca Biomèdica per lluitar contra el càncer. Bé, eh, aquesta iniciativa mm, parteix d'alguna experiència amb aquesta malaltia amb, amb, amb gent molt propera a la teva família, exactament un, el teu pare, no? I sí. un bon dia decideixes que potser en aquests moments eh, on els fons públics doncs, eh, són justos per la investigació, doncs potser tu podries contribuir d'alguna manera. Sí, és així. Jo crec que la meva història és una història desgraciadament comuna a molta gent. Tots hem tingut experiències eh, amb familiars, amics, coneguts amb el, amb el càncer. I bueno, jo al final mm, el que m'he proposat és intentar posar el meu granet de sorra per intentar, intentar ajudar i, i veure si podem aconseguir noves oportunitats per gent que, que pugui patir aquesta malaltia en el futur. Entenc, Carlos, que aquesta iniciativa el que pretén doncs, és d'entrada fer una crida d'atenció, evidentment, Correcte. però també tenir un sponsor, algú que sponsoritzi aquesta aventura amb el propòsit de que aquests diners siguin justament els que vagin a parar a la recerca de biomèdica, no? És així. El, eh, el que intentem és una mica cridar l'atenció i remoure consciències eh, per intentar pues, doncs, que entitats, eh, empreses i particulars doncs, col·laborin en, en aportar fons per la investigació, que és un, és un tema molt, molt costós, i, i que necessiten el nostre ajut precisament com tu comentaves perquè en els últims anys hi ha hagut retallades en, en les aportacions que poden fer els diferents governs o entitats. No tenim idea, com a mínim jo no tinc idea i suposo que moltes altres persones que ens escolten tampoc, idea sobre quines són les necessitats i quines són les prioritats. És a dir, podem parlar o podem pensar que hi ha algunes recerques que podrien ser mm, definitives en alguns àmbits i que no es poden fer perquè no hi ha diners? Eh, en, en molts casos eh, succeeixen coses com aquesta, que, per exemple, és un, és un, és un, l'Institut de Recerca Biomèdica està escrit al, al CSIC, i al CSIC es dona la situació que tenim investigadors que estan cobrant un sou com a funcionaris, però que no disposen de recursos per dur a terme les seves investigacions. I es dona aquesta situació totalment contradictòria, és a dir, són funcionaris, tenen un sou que paga a l'Estat i paguem entre tots, però no disposen de, de mitjans per, per dur a terme investigacions en diferents projectes. Carlos, i de forma individual nosaltres podem col·laborar d'alguna manera? Perquè, com tu molt bé deies, tots hem tingut experiències negatives en aquest sentit, amb aquesta malaltia, i molt pròximes. Eh, què, què podem fer? Doncs eh, podem des de fer aportacions, donacions des d'un euro a la nostra pàgina web, que és eh, www.nadacontracorrent.org eh, o en castellano nadarcontracorriente.org. I a part d'això, igualment d'important, és donar difusió al projecte, igual que esteu fent vosaltres, per, per intentar arribar al màxim de, de persones i, i que tothom tingui, tingui consciència de, de, de la necessitat que hi ha en aquest camp, en concret de la investigació. Quan surts? Sí. Quan et, quan et tires a mar? <laughs> doncs, en, eh, en principi, eh, serà la segona quincena de setembre. No es pot especificar el dia. Jo m'haig de desplaçar ja un mínim d'una setmana, en espera de que es donin les, les millors condicions per, per, fer, per fer la travessa. La travessa, mm, quina distància és exactament? Doncs en, en línia recta són uns 14 quilòmetres. Mm. El problema d'aquella zona és que hi ha una corrent lateral molt forta, d'uns 3 quilòmetres hora, i això fa fer una curva nedant, i en total nedaré uns 17-8 quilòmetres. Perquè la gent es faci una idea, ara que està molt de moda el running, hi ha molta gent que, que corre i s'ha tornat molt popular, nedar 10 quilòmetres equival a una marató. I nedaré entre 17 i... I estàs preparat? Ui, hem perdut... Doncs, ah, sí. doncs doncs estic en plena preparació. Estic en, entrenant cada setmana uns 18.000 metres, que és la distància que al final nadaré a l'estret, i, i bueno, acompanyant amb altres esports per, per estar en forma de cara, de cara a més de setembre. Doncs seguirem eh, de prop aquesta iniciativa, aquesta, aquest format eh, que en Carlos eh, Romero ha creat per fer una crida contra, eh, envers a la investigació del càncer i envers a com tots hem d'alguna manera de contribuir en aquesta a, a resoldre o intentar col·laborar al màxim eh, en quant a aquesta malaltia. Carlos, eh, estarem seguint la teva iniciativa. Nedar contracorrent, eh? recordeu, entreu a la pàgina, podeu contribuir, podeu mirar, podeu seguir què és el que fan Carlos. I quan tornis, per favor, ens ho expliques. Perfecte, molt bé, moltes gràcies, Carme. Moltes gràcies per eh, participar en el nostre programa i per deixar-nos compartir aquesta, aquesta natació solidària. Fins una altra, Carlos. Adéu, bon dia. Adéu. Gràcies.